Что ты возмущаешься, а? Гишуня? Ну да, конечно. Хози тебя утром покормил вкуснямбой. Сейчас он тебя просит еще. Я требую продолжения банкета. Ну не жадничай, да еще. Ой-ой-ой-ой. Че, Геш, не дает? Не дает Хозе больше вкусняшек? Какой злый день житие мое. Как он четко знает, у кого просить, а? Как он четко знает, у кого выпрашивать. Да, да. У Меня не просит, потому что знает, что я не дам. Ой, любимый Хозечка, пожалуйста, ты самый лучший, я тебя больше всех люблю, дай мне вкусняшечку. Ha ha ha.